Sam Radojka, ja ću te pobijediti. Jesi jako glup, pretvorit ću tu teljk, mali. Ti ne znaš ispeći sandvič kamali nego pretvoriti u teljk. Majmune, ja ću te ispeći na kada izgubiš. 2000 <laughs> years later. Da njegov efekt mogu prizati Garno, u obranu. Njih dvoje žrtvujem da prizovem. Krokodilya monopolemestre bulundu. Krokodilya polymerization, polimerization girgolemez, ultimatation girgolemem. Rapaz. Oh, minha Deus, como nós tivemos tempo?